僕フォルテおはようございますスマートフォルテですフォルテです、えー、本日は京都駅のストリートピアノが最終日でお邪魔させていただきましたするとものすごくたくさんの人がいらっしゃりあれフォルテんフォルテんみたいな感じでたくさんの人に話しかけていただきましたありがとうマッチョ 僕今、再来週ぐらいにね、多分 CD 制作が始まって、まあ、そのためにショパンの曲を今たくさん練習してるんですけども、まあ、フォルテ君といったら、ラーカンパネラでしょみたいな感じの雰囲気がね、あの、あったので、あの、ランパン、こんな感じの雰囲気があったんですよ。ラカンパネラですよね。ラカンパネラですよねって言われたので、もうすかさず、ラカンパネラの人ですということで、ラーカンパネラを弾いてきましたので、ぜひともそちらをどうぞ。いってらっしゃい、部長。 Bye. Thank you. 見ていただきありがとうございました。どうでしたかとてもね、あの、興奮したフォルテ君、アグレッシブフォルテみたいな感じになってたかなと思うんですけども、 かなり楽しかったです。あの、僕今まで駅でピアノ自体はあんまり弾いたことなかったので、ものすごく人通りがあるところで、人がたくさんどんどんどんどん集まってるのを感じながら弾き、見て、わお、人が集まってる。すごく緊張する。だけど頑張ろうみたいなことを思いながらね、これは止まったらいけん。弾き切らんといけんとか思いながら、もう一生懸命弾きましたよ。で、まあ僕としてもね、なんか結構なんかあのー、ラ・カンパネラが自分の持ち曲となって最近落ち着いてきたかなと感じます。 えー、ある程度常に弾けるようになってきたかなと思うので、今後ね、演奏会では毎回絶対入れていきたいプログラムの一つなので、ぜひまたチェックしてみてください。3月7に大阪で演奏会を開こうと思ってます。また詳しい情報は YouTube、Twitter、インスタ、LINE アットなどでね、報告させていただこうと思っておりますので、ぜひとも大阪付近の人は開けておいてください。ストリートピアノっていいなと思いました。 たくさんの人が集まるところにストリートピアノがあるってことがどれほどすごいことか、そしてどれほど素晴らしいことかっていうのを改めて感じました。っていうのも常にたくさんの人が音楽に触れる機会があって、それでさらに人がたくさん集まった中で、僕はやっぱりクラシック音楽をこうやってね、届けれるっていうのはね、今までないことだったと思います。やっぱこういう感じでストリートピアノとかでね、いろんな人がピアノ弾ける環境になると、クラシックに少しでも興味持ってくださった方が増えていくかなと思いました。 現に弾いた後、たくさんの方から、あなたはピアニストですかと聞いてくださり、はい、そうですと自信満々に答えて、お名前はって言われたので、フォルテ君ですって言いました。それと、んフォルテ君あなたは日本人ですかって言われたので、はい、そうですって言って、おばちゃんの人たちとたくさん仲良くなりました。で、 えっと、まあ、今度関西でまた開こうと思ってるので、ぜひともチェックしてください。フォルテ君ってたくさんネットで調べたら僕の裸の写真とかも出てくると思うので、チェックしてみてください。だから、何をしてる人なんですかって。いや、リストですってきましたので、またね、そういう感じもあるので、皆さんね、ガンガン今後も楽しくやってくれたらなとは思うんですけども、えー、ラーカンパネラはね、本当にもう4月から取り組み出して、ピアニストがやっぱ弾くべき有名曲の一つ、皆さんに、 知ってもらいやすい曲の一つかなったので僕も何回もたくさん弾いてきました。失敗したこともあったし、成功したこともあったし、まあ今後も失敗するかもしれんし、成功するかもしれんというぐらい難しい曲なんですけども、なぜまあ僕があのストリートピアノで有名曲しか弾かないのかというと、やはりあのみんなの耳に馴染みのある曲がやっぱ一番伝わりやすいかなと少しでも入りやすいクラシックの優しいもんにしたいなと思っててでもちろんそのねコアな曲も 弾きたいんですけど、やっぱそれは、ストリートピアノではそれを発揮できないかなと思ってます。っていうのもやっぱり、ストリートピアノは雑音とか、もちろん人が喋りながら聴けるとかいう、そういう素晴らしさがあるところなので、あ、この曲知ってるあれなんか聞いたことある 何これむずそうみたいなことをね、言えながらいけるっていうのがストリートピアノの良さかなと思うのでね、もし少しでもストリートピアノが興味あると思ったら、いろんな方のピアニストに行ってみてください。で、少しでも、あのー、なんかね、いろんな方のピアニストなんかまだ行きにくいなと思った時はもう、ポルテ君、来てください。 <laughs> もうそんな感じで、本当にあの、意外と、まあ、僕の演奏会、多分来てもらえたらわかると思うんですけど、結構、演奏会っていうよりはもう、ピアノパーティーみたいな感じで結構楽しくやってるので、えー、ぜひともチェックしてみてください。 てなわけで、皆さん何が言いたいかというと、音楽をもっと楽しんでいきましょう。僕のこの有名曲をたくさん弾いてる動画がたくさん YouTube なので、それも見てください。で、少しでも興味を持ったら、その作曲家の名前をネットで調べて様々な曲を聴いてみてください。いろんなピアニストがたくさんコアな曲を弾いてくれてるので、ものすごく楽しく音楽が好きになるかなと思うので、みんな大好き。うん、ハグ、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボしてて、なんならチャンネル登録。 했을 테네 뭘 맞춰 무슨 맞춰 맞춰 맞춰 맞추는 걸 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰